es un, un trabajo sobre network music, es decir, trabajamos con ordenadores en directo haciendo música en red. Somos a Barcelona Laptop Orchestra y os esperamos en nuestro próximo concierto. Thank you.